Todos sabemos que una bandera representa un país. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. La bandera nacional sirve para representar al país en el extranjero, pero también como representación de los ciudadanos o del gobierno en el propio país. Hay muchas banderas parecidas, como la de Colombia y Venezuela. No sé si esto es ilegal, porque lo que tengo en claro es que hay muchas pero muchas banderas parecidas. ¿Y por qué no las cambian? ¿Pueden confundir a una persona? Lo único que sé es que al hacer una bandera tienen que cumplir ciertas reglas, las cuales son las de Número 1. Deben ser simples. Número 2. No tienen que tener un escudo complicado. Número 3 tienen que ser 100% originales. ¿Originales? Creo que están rompiendo una regla ahí. ¿Tú crees que son originales? Es como un logo original, con el simple hecho de cambiarle unas pequeñas cosas. Por ejemplo, mm, un tono poco diferente de color, o cambiado de letras, o añadirles cosas como estampas, letras, entre otras cosas, o hasta quitarle cosas, como el caso de Rumania y Moldavia, solo añadiendo un escudo, o el caso de Rumania y Chad, solo cambiando el color a un tono un poco más oscuro. Y entre otros países con la misma situación de copia. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de esto? ¿Será legal o no será legal?